sinemacı çapulculardanım, senaristim. Ee, bu sıfatta çok hoşuma gitti ayrıca. Çünkü burada gençlerim, seyircilerim, izleyicilerimiz onlar büyük bir özgürlük bağışlıyorlar bize. Onların sağladığı bu özgürlükten yararlanmaya geldim. Hayır demek hakkı.